share the video share the video for video share it share ya tụsaa dị ozi ọ dị very very important davido ị na-abata ị na edighị ka nna na-anabata gị ozugbo i cannot see comment o nweghị comment onye nna afọ i no dey see comment okay i cannot see comment ama m the place ebe onye a si awa ọchị m eh, na nka first song ndewo maazị akparawa mendie i see you uche eh, obike nwada chalogofu gị ngwa shia the video dll eh, ihe anyị i see you thank you for joining me share the video share the video ị na-esonye m ị na-atụsa ozi a because um, ejighị m joy wepụta nke ikpeazụ a and we must continue Nkechi Nkechi, yes, I know. I know that you must be here. And again, my brother Sonny, Sylvester Sonny nwodo I see you. Norinemasi. Eh? Thank you for joining me. Oh, ngwa share the video. Ọ bụrụ na ị the video, then na comment section na share go. If you have shared the video, you write on the comment section. Ema eze afọrọ gị, Norinemasi. Eh? Eh, maazị Chika Afonge thank you for joining me ngwa share the video tụsa dị ozi ka anyị continue ozigbo ịghọtago no nothing bad happened ihe anyị oh don't mind me ezigbo chi i see you thank you for joining me karagodu nke a bụ the main media warrior karagodu no dey rest <laughs> ya na nkechi nkechi so many of them here they no dey rest oh.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 o si wee dị and um, forgive me ọ bụrụ na the team metụta gị ịghọtago because um, a sị na okwu a na-asụ anya na ọ naghị ebi gboo ọ naghị ebi n'oge okwu ọbụla a na-ekwu bido na-asọpịpụ anya ma na ọ naghị ebi ebi onye na-agba okirikiri so ọ bụghị ka a bịa ebe a gbawa okwu okirikiri ịghọtago a ga-akọla a spade a spade that is where we are called IPOB that is why we are whiter than white in ania so you can come here and be doing as if that na nebu deputy jesus or that na you are above the law no share am the video ọkwụnụma that na ipob eh na ipob ji na ebi ji na afọ gị thank you for joining obi ka ọ bụ na m ha afa gị nagide m bikonu mma akpa afa everybody today ghọtago please bear with me onye ọbụla nọ na ipob unu mmadụ na unu ma ipob si eme operate anyị dị whiter than white and whiter than snow in ipob nobody is above the law everybody ha ekwo ihe okeke meru ka okori ga-eme okafọ ga-eme okonkwo ga-eme everybody punishment enyere okeke ka a ga-enye okori no matter the position you are holding in ipob no matter who you are in ipob no matter how much you have contributed na ipob onweghị onye du les and onwekwana onye du biga ị na-afịa maazị nnamdị mere ihe a niile ọdụ ọdụ understandable you understand maazị nnamdị kanụ himself ọ na-akwanyere onwe ugwu because ị gaghị etisi ya iwu na-adị iwu just like nigeria abịa na naijiria today ndị ahụ tiri iwu na naijiria bụ ndị na-adị iwu mana abịa na ip ọnya bụ the reason wey eji wee sị that na we don want one nigeria because if we continue with nigeria ịma that na so many things ga na-eme so many ihe ọjọọ ga na-adakwasị anyị that is where eji nechaa anya afụgo that na nigeria atọ as in alụ dị na eh, eh, naijiria ọ nwa kwa afọ pụọ ome daazụ ọghọọ na omenala onweghị mgbe ka a stọpụ alụ naijiria stọpụ that is why we decided to go our separate ways so from the reason why anyị ji wee na-fight corruption na-fight insubordination na Nigeria some people abata n'ime ipob kakwa na a practice that same evil that same thing i am sitting here this evening to tell you people that is not going to be done is not going to be possible no matter who is involved no matter who is affected insubordination in ipob it is not allowed ị na-enupu isi na-eme ihe asịsị emene as in na-ego against the law of of ipob is not possible ọ gaghị ekwu onye ọsọ gị bụrụ unu ma that na abịa na ipob that na expelled members are expelled onweghị anything jikọrọ anyị na ọchịchịrị na ife enweghị mmekọ if you come to ipob today ọchịchịrị na ife enwero mmekọ expel members and the people na-emebara expel enwero mmekọ no matter what you are discussing with them that is not what the law of ipob said laws of ipob asịghịgo that na eme people expel that you should go and join them and do meeting with them and hear some secret kere secret ị na-anụ from expelled fools expel vagabonds ka as in ka di information you as in ka ị ga-esi wepụtasị anyị that na na na ị chọrọ ịnụta some information from the enemies people emele expel o nwere anything ị ga-eji justify that act insubordination is insubordination no matter ihe ihe iji wee maka ya wee nupu ya bụ isi look at madam nne nna ya anya most of you remembered the very time prince darlington chukwubuikem as e dey hot biafra tv ọ pụtara na soshal midia last year wee bido kpụrụ madam nne nna ya anya n'ọnụ wee na-ekwu okwu gbasara nne nna ya anya kanu nta kanu and co so many people came for him so many people was against him onweghị onye do happy with ihe o kwuru maka madam nne nna ya anya not knowing that na those things that guy na-ekwu that very time bụ eziokwu today kpotokpoto agbana n'ihu efi everything bidozie na-eme ihe niile ekwuru maka madam nne nna ya anya asị that na egbochiri ọnụ na akọli ọnụ today that that old woman na-eme till tata so many people came out that he should come and apologize he did this that he should come and do this come and do that today that same person a na-edefend that we defended with all as in with everything in us today is now saying that na ọkpa anyị ncha niile dọka ọkpa anụ the same woman pụtaziri in na-egosizi ihe ọ bụ na-agwa the whole world that na ihe niile ekwuru maka nyanwa a eh, long time ago bụ eziokwu na ya kanu ntakanu pụtara ejide maazị nnamdị kanu kanu ntakanu mechie ọnụ he kept quiet onweghị onye ọ gwara nọmba 1 ọ bụrụ na maazị chike dozie mbụ onye da wee that na-ejide maazị nnamdị kanụ gba nkịtị today ọ bụrụ otu a this idiots all these cowards on social media si wee na-eme ya analyze ka a ga-esi wee mee ya analyze today the criminal in germany na-ekwu bedshit n'isi ọ bụrụ otu ọ ga-esi ọ bụghị otu o si ekwu dị okwu tata ka ọ ka dị isi wee kwue ọ bụrụ na ọ maazị chike dozie mbụ onye da wee dat maazị nnamdị kanụ dat na ejidere ejide mechie ọnụ data in germany na-ekwu beshit n'isi ọ ga-apụta si na maazị chike dozie m bitrel maazị nnamdị Kano, but today kanụ nta kanụ ka unu fụdata na dis pepl da alụlụ ala chineke ga-abụ ha niile ọnụ abụgo m ha niile ọnụ ọredi kanu nta kanụ da wee dat na ejidere maazị nnamdị Kano, mechie ọnụ onweghị onye ọ so many people contacted that idiot he told them that na maazị nnamdị ka nọ na mountain na-ekpe ekpere echekwa dat na ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu not knowing that na plans ya niile bụ ka ekwuo maazị nnamdị kanụ ka o teki over mbụ that criminal that as in that vagabond master profit pụta today mechie ọnụ madam nne nna ya anya ji ego ndị ipob na-agba okoso na germany o ji ego ndị ipob na-ara ọ bụrụ onye kwue pantị efuo o ji ego ndị ipob na-achụrụ nwoke share m this video share the video ọkwa ifuru today data na asịsị ekwu na ekwu mma ekwuye madam nne nna ya anya ji ego ndị ipob na-eme ọkụ the reason why master profit na-ekpu beshit ji wee pụta today na-edifendị madam nne nna ya anya bụ madam nne nna ya anya na-akwụrụ master profit ụgwọ unu madam nne nna ya anya bụ na na master profit na-eri 500 eh, eh, eh, euro soup today na germany ọ madam nne nna ya anya mere ọdụ possible atụtacha ego madam nne nna ya anya ewere ego na sponsọ master profit na-akọva bedsheet ha ewere ego ndị ipob na-agba okoso den onye kwuo ya panti efuo luk ka m gwa m ụnụ ọ bụrụ nọọ maazị chika edozie m maọbụ nọọ maazị chinasanworu maọbụ nọọ member of eh, dos da wee that na-eji maazị nnamdị ka na-eji for days na kenya mechie ọnụ otu a dis people si eme ya analyze ka a ga-esi wee mee today ọkwụ na afụgo na ndị ada agwa onwe ha eziokwu keli the plans of kanu nta kanu wit madam nne nna ya anya and madam secretary and co kedu their plans ha ji wee mara that na ejidere maazị nnamdị kano na kenya ha mechie ọnụ gba nkịtị they did not raise alarm kedu dia plan ọ bụ dat na ha plan nke eri ego ndị ipob madam finansi bụ madam anya madam anya ego ndị ipob o ji ya na kanụ nta kanụ na plan otu a ga-esi wee ridi money kedu dia plans what are their plans ịma na eji maazị nnamdị kanu and datin ọ bụrụ na irezi ya ala m na dat kenya ahapụ maazị maazị agaghị anata naijiria ha mechie ọnụ erezi ha ala m ajụọ kanụ nta kanụ o ọnụ o ji eri ji eri ede wee sị datin na maazị ijeberu maụntịn nọ na-ekpe ekpere na maụntịn nọ na-ekpe ekpere n'ugwu ken ken ka ebe nwanne gị nọ na ama shia ran vidio shia the vidio ọ na-afụ gị look at ihe hapụta na soshal midia today na-eme kanu nta kanu necharụ midia warriors anya mepee ọnụ people that saved him from aka nneli akwụnaọfụ egwu and simon ekpenta we are the ones that saved that idiot without anyị nwa without as in without us kanu nta kanu aka na-ebu a goat today akara ịgọ evam vam vam that is nyawa ya mpa i don't blame nelly akwụna ofu egwu si that na kano nta kano na-agwọ ọgwụ na-emibe nna ya i don't blame her because nke a gosiri that na ihe niile ekwu maka ya wee eziokwu kano nta kano wee pụtazie eti na ọkpa anyị dụka ọkpa anụ na anyị bụ recharge card media warriors biko no my people i want to ask you guys ọ bụrụ dat na people nọ na biafra land dat na a na-ese ndị ha recharge card o nwere anything do bad na ya ọ ihe agwa ha mere maazị nnamdị kanụ during the time maazị nnamdị kanụ bidoro ihe ọfụọ ihe pipụl na-ata gị abụ nọọsụ ka maka ọ bụ na bụ onye ochi na oji ipob egwu wayo na pipụl na-enye ya ego ọ na-eri nka nke ọzọ ọ bụrụ na maazị nnamdị ka na ike o nwere ike ọ gharịpụ ogechi ihe niile obi agbawa ya o decide ya to move on with his life but maazị nnamdị kanụ kpechiri ebe ọ bụdasị na maazị nnamdị kanụ kpechiri who am I na m agaghị ekwechiri onweghị anything human being ga-apụta n'ụwa mepee ọnụ kwuo okwu ka ndụ discourage maka this struggle never my mind is already made up ịpụta isi na na mmadụ bụ ee eh, recharge card media warrior while ị gaghị emenwe ihe onye ahụ na-eme kụnwa na abụrụ recharge card media warrior what have you been doing ever since eji maazị nnamdị kano ihe kanu nta na nwanyala amụ bụ ego ndị ipob kanu nta is jobless in germany he is not doing anything in germany kanu nta nọ na germany na-aparade onwe as brother to maazị nnamdị kanu if you are brother to maazị nnamdị kanu and so fucking them works why can't you go and work unu niile nọ na germany echiri na aka na korita na-egbu nwanne maazi nnamdị kanu the time jizọs nọ n'ụwa na-agagharị na-eme nwa o nwere onye nwe ụmụnne jizọs kraịst o nwere onye ma ụmụnne all this eh, eh, eh, big men na fight for nations o nwere onye anụrụ nelson mandela nọgide na prison na ọha many years ọ nọ na prison o nweghị for one day anọkọtasị na onye abụ nwanne nke ụlọ ọpụlụ iche kedu ihe unu ji wee pụta na parade onwe ụnụ look at ihe kanu ma eme na post of recent onye eji nwanne ya eji o bupụta odu black and white picture photos ọ na-epost na social midia ọka gịnị nka gịnị wee mee ka e wee justify ya dat na kanụ ntakanụ n'ọnụ ụlọ mụrụ si nụ na papa bụ nkanụ kanụ mpa gị mụrụ kanụ ntakanụ kanụ wee mmanụ dati na-eji maazị nnamdị kanụ eji mechie ọnụ na kenya gba nkịtị onye jụọ ya ọcha ofe ihe kọọ onye jụọ ọ bụgodị datị na azin nọ eh, eh, na-eme ihere why not igbuwarụ ndị dos ọlụ si ha na-ekwenu na-ekwenu ka ekipue sikriti ka afụ datị na-ebu ihe na naijiria ka emee nke ka eme omechi mechie nkịtị he kept quiet without no single plan then nkịta nụ omezi arrived mmadụ dat na anyị nwa bụ midia warriors na fight ka e release ya our na anyị bụ recharge card midia warriors o che na okwu ya anyị niile adụ discouraged na kpuo ka maazị nnamdị kanụ tara afụfụ if you leave kanụ nta na-amanye amụ today if you leave that idiot today he cannot fight for this biafra somebody that cannot even talk owu onye na-enweghị ike ikwu okwu mmadụ ga na everyday i command i said it a useless idiot somebody that cannot even speak a word mmadụ anụ ihe ọ na-ekwu kanụ nta Nye Apụta, pụtasị na bụ recharge card media warriors kanụ nta i want to ask you something have you ever in your entire life give me money inyenugo m ego in your life before amam onye ibu ọ dị home media warriors nwenugo onye nyere anụ mpama anụ mpama among all the home media warriors niile anụ mpama o nwenugo onye inyere ego na ipob sanya wolu na-eme ihe ọ na-eme ka ọ na ịmara that na we are saving you have you ever given anybody money how dare you imepe ọnụ si na anyị bụ recharge card media warriors biko share am this video share the video i don want to know what you are going to think about this my video i no send you the only person mma bụ maazị nnamdị kano because ọ bụrụ that n'ime inuru well for this struggle ị kaghị imepe ọnụ na-atụrụ pepụl asị datina maazị nnamdị kanụ nọ na maụntin na-ekpe ekpere wele datina ndị zu gọọmenti eburu na maazị nnamdị kanụ imechie ọnụ gị a na-atọchọ maazị nnamdị kanụ ịpụta niile eklem datina ịbụ brọda tu maazị you are not to maazị nnamdị kanụ ayatarọrọ ayata you were disgrace na that family you were not a brother mụ nwanne na ebe a na-enweghị m ike na maazị nnamdị kama ọ bụghị my mother mụrụ ọ bụghị my father mụrụ ya but enweghị m ike ịnọrụ dakentị na-eme n'ihu m adụmawe that na ebu maazị nnamdị kana na-agbada naijiria ahapụ m ireze ala na a na-atọcha ahapụ m am I stupid it is only a stupid man and a useless man we keep calm na that kind of situation it is only an idiot we keep calm in that kind of situation then ịpụta today na ede ya ude ịpụta tata na-amanye amụ iche na anyị echefugo ịpụta today na galavanti around ka ka a useless idiot you are mad ịpụta ị na-akọgheri alọ ejimakọ be warned alọ ejimakọ alọ ejimakọ kasị na gịnị ka a na-akpọ gị uche gị kwesịrị ịbịa ị kwesịrị akwụwa aka aza elegati ma ịbụ ị kwesịrị akwụwa aka ige ntị gekwa ntị ka m gwa gị aloy ejimakọ that eji ikpe maazị nnamdị kan does not give you the right ịpụta ị na-akọ ihe na-enwerọ beside all these years maazị nnamdị kanụ na-enwe nsogbu ọ barịta ji ejiọfọ bụ onye na-afụ isie onwe onye na afụ di ya gụnwa bụ nnụnụ ibe ha ebe na ọgụ akpana bi wond gụ na masta prọfit na-akụ asịrị ụnụ na-akụ uche gị kwesịrị ịdị bikos anyị cheta gị a ga-enye gị ewoto woto ka uche godokwa ya ka ị nwakwa ihe ị na-eme ka ọ hapụ ịbụ tumoro na mee ịpụta idobe ahụ datị na akpali ana gị abụrụkwa that na isoluda useless man in germany na-agba asịrị na ọgụnwa na-ebunye ewu madam nne nna ya anya wing o ji ezuzu ezuzu with kano nta kano and the useless master profit na-ekpu beshit na ahụ na ọgụnwa na-ebunye ha wing maazị nnamdị kano kwuchi okwu ịpụta ịkọ ịkọ ịkọ ihe sọ gịnị ọdụzi asif katina azendatinegbu beta pesin mmadụ barista ifeanyị ejiọfọ bi one kpara ilegwu yie keep your mouth you are not a member of ipob o oh. ka uchegodi ya ụnụ na-agba asịrị ahụ gbalụnụ ya n'ele ilu ụnụ ahụ na-akụ ụnụ ọkọ maranụ ka unu si ekwu okwu ịpụta ijide ipob na-ekewa lukat nsị masta prọfit na-anyụ na soshal midia lukat nsị ọ na-anyụ n'ọnụ useless old fool ọ pụta na soshal midia ọ na-akọgheri ọ pụta na soshal midia ọ na-ayị ala be warned iri adụ iduo onwe gị onye ọbụla riri adụ duo onwe a na-ekwu okwu useless idiot e, e, e, sermon ekpenta unu buru nke unu bata ka aya bụ ụnụ aya ndị bụ mmadụ ọ bụrụ useless idiot gasị dụkasị ka ụnụ old fools unu niile sef onwere onye nke do yonga all of you are as in old cargos everywhere unu enweghị ike isitdan reason ọfụma anyị na-ata ụfụ ịpụta na-akọrọ anyị ọnụ ị ga-emenwu ihe anyị na-eme kanụ nta ka nwere ike ịnọ nwa na wana na fesbuk kwuo okwu mmadụ anụ ihe ikwuru kọzi data anụmanụ akpọ masta profit that useless idiot ọnwụ ga-egwu echi look at ihe ọ na-egwu ichi ihe ọ na-egwu ichi biafrans ọ kpụrụ ose ọjị n'ọnụ ọ na-akọgheri somebody that is not coordinated na masta profit. ọ pụta na soshal midia ọ na-akparị pipụl ndị ka mma ọ na-akpọrị pipụl ka mma lukati ọ na-anyụ n'ọnụ somebody na-ama apụdat na ọ na broadcast okene ekene do coordinated present ye something very well o present onwe ọfụma ụwa anụ ọpụta ọ na-emegheri ka onye azi nke onye agwọrọ ala ọ ose ọjị n'ọnụ abụọ m ụnụ nnụ mpa ose ọjị nke akajara akaja ọ daa rọbish ka ọ ga-eme wee nweta biafra all this nonsense ọ na-eme ka ọ ga-abụ ahapịa azin ọpụta ndị nigerian gọọmenti fim Ọda daa rọbish ọ na-akwụga n'ọnụ dat rọbish ọ na-ekwu n'ọnụ bụ bụ the freedom ọ na-fight for nobody should go to the biafran times and listen to them again nobody should go to rapture media eh, eh, eh, eh you people should come and be listening to me people should come and listen to madman dịka a useless anụmanụ dịka gị idiot ị na-akast spel am still waiting for you to cast spell on me ka ọnwa ike kwuo gị ebe ị na-apụ mmemme nọtụpụ gị n'isi anụmanụ ije germany je jeje kpọọ koken otipụ gị ala ịpụta everyday na soshal midia na-akọgheri akọgheri anụ mpama ị na-akpọ m afa afa m ga-egbu gị one day that gen na naijiria eh, eh, eh, ọkụ blu na-enwu n'azụ ya n'elu gị iwe a shameless man nwero sense ọ bụrụ data na ịnwa ihe you call spade spade o ịma data ọkụ bluu na-enwu m n'azụ ihe ọkụ bluu ji enwu m n'azụ erike abụrụ ngụ nọ na germany na-ekpugharị ọgọdọ shiara m vidio biko shiara m dị vidio abụrụ ngụ nọ na germany na-ekpu akwa ịnọ ya na jamani na-efuru around elezi lazy old dị ka gị common to work you cannot work your mates are driving a truck na jamani. jee chọọ ihe ị ga arụ hapụ fesbuk aka fesbuk onwe ha ọrụ dị na fesbuk aka gị mma 100 times at your age you are old enough to be my father but you were useless man ịdụ ịdụ useless complete useless anụ mpa ma ifela ada eme gị ịpụta mụ na gị na-eme words exchange na social media you were useless idiot every time you na-ewish people ọnwụ abụọ m nụ ọnụ abụọ m nụ ọnụ e, e, e, o yeyetere ha ọnwụ ọgụ maka onye ga-eyetere ọnwụ na enugwu na-abụ ọnụ ikwu ose ọjị ọmabụghị ihe ọmabụghị otu esi eme ose ọjị o were ose ọjị na-ayọ ya n'ọnụ anụmanụ jelu na germany useless onwe azin nwere bren ya taa bọga were bren ya nwụọ funa dị n'unu onye nzuzu for your papa land a na-ayọ ose ọjị n'ọnụ na-ayọ n'ose ọjị yọnye n'ọnụ onye riri eri atị eji maghị otu esi eme ụsọ ọjị ịmaghị otu esi aha ndụ ose ọjị ụsọ ọjị na ala igbo ịmaghị ka esi eme ịnọ na germany were yo bren di na onye ọcha onye ala ịfụrọ gị ijere nwa bụrụ nwanne maazị nnamdị ka a na-esiri gị ofe 500 euro ka ị na-eri onye agụụ onye agụụ nwaanyị na-enye nri a shameless man nwaanyị na-enye nri ngwọrọ lukati ị na-eweta m ọnụ how dare onye ka ịbụ ka onye sendiri gị anyị bụ recharge card media warriors and so fucking them what inyenugo anyị ego ịfụrụ shishi kedu onye na-akwụ ụgwọ unu ebe ibi na germany anụ mpama at your age gote ngwa unu na germany ị na-ana soshal midia na-akwaga anya ka awụ ị na-achọ onye ị ga-askam onye riri eri dị ka gị onye ala jee chịkọkwuo mụọ beshit ka ị na-ekpu iche na ịchịkọta beshit kpuo n'ahụ ikere ịchafụ dịka dịka enwe ị na na-eyuzu filta were eme vidio anụ ọfịa ụjọ ada atụ gị ịkpọm afa ofu mkpụrụ fia adọrọ gị n'ọnụ ozu nwụrụ anwụ ọnwụ ga-ekwu tanwari ọnwụ ị na-ewu ndị mmadụ ị ga-anwụ ya ọkwa gị onye gị na emegharịkwa na isi onye ahụ ga-anwụ ị ga-ebu ụzọ nwụọ nwa ma ọkwa gị ikwucha okwu ikwugharịba ọnwụ anyị na-ewishi pipụl ị ga-ebu ndị a niile ị na-ewishi ọnwụ ụzọ wee nwụọ ị ga-anwụ ị na azapụgbasị anya kọmata nkọndem ihe madam nne nna ya anya mere kọmata nkọndem ite okenye arụrụ ala ozu nwụrụ anwụ useless okenye okenye lelele kọmata nkọndem pụta kọndemnwuo ya pụta jụọ nne nna ya anyị ihe ọ na-eme with a spell member of ipob come ask ha stop ị na hide up and down call a spade spade anụmanụ ozu nwụrụ anwụ ị na-asọpọtụ kanụ kanu kanụ kanu my friend chukwu buo gị ọnụ die ụtụrụ gbaja agha ji amụ akpụkpọ ozu ị na-elewasị ọnụ ụjọ ada atụ gị ị chọrọ iji m wee yiyara na soshal midia you are not afraid ụfụ mkpụrụ ụjọ a nọ gị n'anya esendiri mụ ashukoma insult ashukoma uh, uh, uh, attack their working one look at you ozu ozu ozu blind ozu kpuru isi a blind dead body ị na-ahụ ụzọ you are waking awaking one ka ịbụbọtị ị nọghị awake mgbe achọrọ chọrọ mgbe ịfụ na-adakwasa maazị nnamdị kano ị nọghị awake idu dead that time you were dead mgbe a na plan ikidnap maazị nnamdị kan idu ha wake ịnọ na soshal midia na-akwaga anya onye ga-askam onye ọnwụ ga-egbu very soon na anụmanụ ha okwu gị na-ada n'ala ngwọrọ ọdanikpo nọ n'ụgbata nza ị gwaghị ụfụfụ mgbe ị kwesịrị ịgwa ụfụfụ ọ bụrụ kịta ya ị na-ana nka ya ka ị ga-abịa bịabịa chi agha onye ala chukwu bụọ gị ọnụ ekwensu ị na-eweta nwa ọnụ look ka ebe ụmụnne gị nọ ebee ka ụmụnne gị na onye ala nọ na Germany na-ayị ala ị na-ekwu ọgọdọ kedu ebe ụmụnne gị nọ ifela ada emeghị at age mụ na gị na-eme world chenji na soshal midia yu failed itiri eti pụta jụọ nne nna ya anya sịa gịnị ka gụ na ndị ipob na-eme ihe dịgo mkpa bụ otu otu maazị chike dozie m ga-esi wee resign ọ ọ resign ha ị e mara na master profit n'ụwa abago gị a jealous coward jealous coward dị ka gụ coward coward at 100 years ozu ozu ozu nwụrụ anwụ ụjọ anaghị atụ gị wetara m ọnụ chukwu buo ha ọnụ ekwensu come out jụọ kanụ nta kanụ si gịnị mere iji wee daa wee dat na eji maazị nnamdị ka na-eji ịhapụ ịgwa pepụ pepụ kpọọ ọgụ na fonu isi dat na ọ nọ na maụntịn ekpe ekpere kọmọta out and call kanu nta kanu out pụta jụọ ya isi dat na anyị kwesịrị ịpụta jụọ jụọ barista ifeanyị ejiọfọ wait a minute wait a minute why haven't you filed a case since four years wait a minute na recharge card media warriors enweghị ike ịjụ ife ifeanyị eji ọfọ ajụjụ kịtịkpa kpọgbuo gị with that your mouth iji akpọ barista ọnwụ gbuo gị afọ afa ife ifeanyị eji ọfọ gba wuo gị die anụ mpama a jealous fool ahapụghị gị ịma e, e, the meaning of ifile case ịma the meaning of ifile ihe ọ pụtara ịma the meaning of ịnọ na social midia na-ajaghị amụ amụ amụ amụ gbara anịghịnị you are not ashamed of yourself ịfụrọ gị ifele gị na-akpọ kparịsị ifeanyị eji ofe n'ọnụ ozu nwụrụ anwụ na ọ na-esi evi nlọ gị ịsịkwadatị e na ịbụ prọfet na ị na-afụ ụzọ iburu amụma kọgheribe the whole world madatị na ị na-ayị ala the real prophet ama bụ maazị nnamdị kano under your watch ka maazị nnamdị kano kwuchara ihe niile okwu today ọ dị hotels okwu na-eme ị na ya na soshal midia na-ama jijiji ka ozu nwụrụ anwụ ị nọ na fesbuk na-efulu onwe gị maazị nnamdị kanu is real prophet goma bụ a fake idiot a anụmanụ ihe ewo ịbụ feke onye agụụ onye agụụ onye tọwutere irie ị na-agalivant as prophet eho your in ana plan ịvụ against him ịmarọ ana plan ịvụ against your inlaw law ịmaha ịdụ blind fake idiot fake ikensi ị na-ewetara anyị ọnụ asị if na ebe mba okwu okwu na ị ga-ekwu okwu anụ ị na-egegharị asị yes gebe asịrị i made the call emere m call asị m na na echie n'ego na kano nta kano warning you people should stay away from as an IPOB leadership you people should stay away from DOS you guys should allow DOS to do their job hapụ DOS aka kano nta go and look for work masta prọfit ji elu ọrụ kano nta kano gịnị ka imegiderebarịsi ifeanyị ejọfọ wee blọkụọ gị gịnị ka ịsịgidere kedu asịrị ịgbagidelu kịta alụ maka aghọọla ya omanesman onye nzuzu ndị ala foolish idiots everywhere unu nọ na germany na-amịgharị na-eche ego ndị ipob ego ndị ipob ga-etiwuchi ụnụ ncha ndị oshi you cannot contribute shishi na ipob but ịdụ bizi na-eche the money ipob ọ bụ family business ego ndị ipob ọ bụ family money kedu ihe gbasara gbasara ipob who are you ikwu mgbe dos na ekwubere who are you to give order when maazị chike doziem has not spoken ibu onye ala ụlọ daz isi ọ na-agbakọ ụnụ ụnụ na-ayị ala ndị eriri eri then ụfọdụ ụzọ fiu na-asị m ee eh, ihe a mposi maka madam nne nna ya anya na mgbe ọ ga-ebido kịta eh, eh, ebido ịyọ biko chukwu bụọ generations gị ọnụ dat biko gbagbuo gị chukwu bụọ ọnụ nche ọnụ die do I look like who is asking for for for for apology meaning gịnị otu eyi na-ene m anya na-adị ngị ka onye ala eyiri ngị onye ị ga-amaja na ọgbakpuru ndị ala unu na-elewasị ọnụ single shame unu enwere single shame master profit machapụtara eh, nke ahụ nọ na eh, eh, na naijiria hit na-egbu gị nwa hit na-anaghị egbu ị ga-emenwe ihe m na-eme hit na-egbu chigu na aka gị ị ga-emenwe ihe m na-eme ana m na naijiria hit na-egbu m for your mind for your mind hit na-egbu m onye ara nọ na germany ọ bụrụ na ọmụnwa as in nọ na your level ekwesịrị m ime so many things achieve but he quite unfortunate that you were a lazy man edo e, e more than lazy nke anọ na naijiria gbegara eh, eh, eh, ọkụ blu hit na-egbu ya hit na-egbu ya gụnwa hit na-anara egbu everyday nọ na social media kpuo akwa na-akọgheri ndị awa useless fools shiara m vidio biko ihe m chọrọ ịgwa unu bụ nobody is above the laws of ipob onye ọsọ ọgụgụ bụrụ ilaike abụrụ madam finance bụrụ nne nna ya anya bụrụ wedibodi bụrụ kanụ nta kanụ o ma ebu kanụ nta kanụ ma bu kanụ nta nnukwu ma ebu enetin ọbụla you must obey when maazị chike dozie m speak you must bow donald azụbụike dr donald azụbụike remain the the the the the coordinator of washington dc ma ọsọ gị ma ọsọ gị he remained the coordinator onye na-agbanyekanịka ya ji gbaba he remained the and the mass chikedoziem has spoken you have no right ịpụta wọgọ ọnụ suzube ụnụ na-adụkwu onwe ụnụ na jelos mm maazị nnamdị ka na-afụrọ gị wee were ụgbọ eh, eh, eh, pawa wee nye maazị chikedozie m n'aka ọ gị ọfụrụ ụnụ ncha onwebeghị okwu m na-ada n'ala onwebeghị okwu m ee andị ịmakwa ala na onwebeghị okwu m dara n'ala atụ ngwọrọ okwugu niile gịnị ka ikwugoro na kedu di prọfesi inye na-emechalụ come to pass everything fafafafal ị na asị ị na-atụgharị asị ọpandan and onye nwe onye bụ elaya igburu onye nke igburu onye nka eme nka onwe nke agụla agụ zuru ezu ndị ala shiara m dị vidio biko share dị vidio ihe m chọrọ ịgwụ unu bụ enetin maazị chike dozie m set goes madam nne nna ya anya a ga-emeghe expel ndị dos must as in they must expel you ka ikweta dat na ọ na-eme ọ bụrụ na mụ bụ eh, eh, chike dozie m one hand aka na ịsavụbụ leta izuzu pụọ n'ụzọ jidezie ego nke iji ọ bụrụ na maazị nnamdị kanụpụta ịbịa merie akaụnt of the whole money ma ndị nke iji wee gbuo okoso ma ndị nke iji wee gba alaba nko you must bring it out because ụnụ nwa bụ agadi nwaanyị nọ n'obodo oyibo ụnụ anara amadatin azinụlọ akago ifele anaghị ada ụnụ n'anya ebe omega spel kwete datin ọ na ịma datin onweghị onye ga above the law every master profit apụta na soshal midia na-eme insubordination insubordination nke anụnwa nne nna ya anya mere ọ bụghị insubordination ka ọ bụ onye ala ịpụta ị na-ayi ala ọ ka na na ala nke gị nwee limit ịmụ ihe ị na-eme ịma ihe ị na-eme yo mmadụnet nwee limit chukwu kpọọ anụmanụ blocking you guys ụmụ anụ mpama ọ ka ịfụdatị na ịmụ ihe ị na-eme your own madness o nwere limit insubordination insubordination ọ na-ahịọ mana kịta anụnwa gịnị ka madam nne nna ya anya meru gịnị ka o meru dati na o mere na ọ bụghị insubordination who is she to question the order of maazị chike dozie m onye ka ọ bụ a na-ekwu n'elu ọ na-ekwu na na ebe ọ eji ekọ ndị media warriors ọnụ o jee ebe aha jeje e, e, e, like ya dị comment na support ịvụ look let oyi madam nne nna ya anya don't think that na ibido zuzube ezuzube na na na na ipob iwere ego ndị ipob laa it does not happen that way ọ bụghị like that ka o si adị the people who riri ego ndị ipob nke ahụ agago nke gonwa ọ ga-ada ụda echekwana datị na ịpụta na emisbehave na-agbago nkịtị ekpatakpata emeghe espe ijezie e eriri m ego mmọnwụ ị na-aghọli onwe gị chigu ma ebele ka ego ndị ipob ghere gị n'aka ka mmiri baa ya ntị ka agwa gị ihe eji ntị oke eme chineke jos elu gị ebere ichedatị na ịgago azindati iwu above the law above the law mmọnwụ chineke meelu gị ya bụla eziokwu you are free to run mad oh, you are free to do anything that you want to do you are free you are free to insult uh, ipob media warriors you are free to to do nonsense with the canon takano and the master uh, uh, uh profit onye ala na germany you are free three of you three of you maazi nnamdị kanu nyecha ọda aloyejimaka abịa gwa unu na-enyegharịa ọ ka isi wee pụta last week bido na parade eji wee bụrụkwa that na uh, kanụ has taken over he is now working on the ground ewee jee mee investigeshon wee bụdat na enyego ụnụ ọda na maazị nnamdị Kana na akọmand gị ụnụ of you bụ criminals ọ gwago ụnụ agadi ekwe nkas si ụnụ hapụ dos ka ha rụọ ọrụ ha ịkọntinu pụta na soshal midia na agara and you are not a member of ipob ị bụrụ a member of ipob mana bu nwata ipob n'isi master profit kemgbe iji na na soshal midia na-ekwu okwu ndị ipob how much ka ị contribute gona na ipob so many people na abụrọ member of ipob they have been contributing money ego one ka itinyegolu ne wepụta receipt ego azin ego ịtụrụ atụ na ipob ka afụ ihe ịda afta bụ onye ọbụla na-ejide ego ije mere ihe enyi ebe ọbụ na ịfụ na ego ndị ipob do onye ahụ ka ị ga na-asọpụ kedu ihe iji makpuru na famili kanụ je nụọ nwaanyị ọ maka ego akpịrị ego elezi manda ka no work for his money ịmakpụrụ dị eje nwaburu nwaanyị ka e wee na-esi nri na-ebunye gị onye agụrụ na-achụta ngwu nri ọ ga-eri elezi oduman ụgwọ nwa ezuru gị mgbe edu yọng ọkịta edu od ka overtime ga-ezuru gị ekwusi okwu ka esi na m na-agba ọkụ blu mkpa ọkụ blu gị na gị di ịfụrụ dat na you lack you lack content o nwere ihe ịmụ ị na-eme ịbụ onye oshi ị na-agba nịkanịka bikos ego ugwu ụlọ gị ma ka isi akwụ ya a ga-atụpụrụ gị ihe na a ga-atụsịsịrị gị ihe n'ụlọ gị a ga-atụpụrụ gị ngwongwo iji wee biri n'ụlọ na street of germany ị nọrụzie london bridge ka ụwa niile mmadụ atụ n'ịbụ onye ala a ga-atụpụrụ gị your load na street of germany ka ije ebe ahụ webazie ala bikos ịbụ a complete mmadụ nwa ị na-asọpọt ịvụ bikos of that na ịdụ jelos of mad chik edozie m ịdụ jelos of that young man onye agụụ ị na-asọpọt madam nne nne ya anya so that ka o wee na-enyebighị ego o weta ego onye gị oge ugwu unu ruru ọkwọrọ gị ugwu unu ịchọ ime nke onye gị ego elezi mmanụ na-analụ nwoke ego ifunu gị ebe nwoke na-analụ nwaanyị ego elezi mmanụ na-ehopu on woman ụmụ nwaanyị bụ yo livin ụmụ nwaanyị bụ yo ọla ọ ibe gị na-enye nwaanyị ego gụma na analụ nwaanyị ego analụ onye umengwụ onye umengwu ifela dị eme gị onye umengwu dị ka gị ị na-achọ onye ga-agwa gị okwu ị na-akpọ m afa gị na my fada ka onye tọrọ how old are you afọ one ka edo what can you boast of be na village onwe ihe ruru die o nwere ihe ruru na be na biafra land ị na-ewetara m ọnụ ịmakwa afọ one ndụ o nwere ihe imere achieve in this your life ị na-akwanye recharge card media warriors gụmụ onye ka ịbụ recharge card eh, eh, eh, fake profit 500 US 500 euro soup esi ofe ebunye gị ị na-eri nri ka onye na-ezu oshi ịpụta na soshal midia irichaa nri riberie nri mmadụ ten ịpụta na fesbuk na-akụghịrị onye ala ọ dis nonsens ị na-eme <coughs> osoji kajara kaja kajara kaja ọnya ka ị ga-eji wee zọpụta ọgọ nwoke n'aka ndị ile ọnụ ọnya ka ị ga-eji wee kwuo okwu oke today united nations na-ekwu okwu anyị today all because of all power of ipob media warriors without the media they will not know what is happening in ipob ha agaghị amụ ihe na-eme maazị nnamdị kanụ ị nọ na soshal midia na-akọgheri na-akụ inyo na-ekwu ka onye oshi onye nkọgheri akpọpụtara gị na-ajụ ọghị ihe ịkọta ụkwa ịkọgheri na-akọgheri ịkọkata n'elu ịkọba n'ala na-eme ka onye ala My people, I'm the master prophet. Biafra, they are working the one, they are working the one. onye You know, you know, na akpọ onwe a working the one, or doka bruce. ala a working Awakened one. Kedu ebe ị nọ ewee buru ọgọ nwe Kedu ebe ijere i jere? Ọkwa a working awakened one. Where went you mgbe e buru ọgọ nwe Mgbe a na-aplan ịvụ against your ọgọ, kedu ebe ị nọ? Onye ala. ọ bụrụ na maazị chike dozie m da wee data na achọrọ iburu maazị maọbụ na-eburugo maazị nnamdị kanụ he will raise ọnya ka eji ama the real disciple nwa chineke ọ bụghị nta takan ken ọ chọrọ ịdụ ka maazị nnamdị kanụ he want to take over ndị ajọ obi ọ group of ajọ obi ndị ajọ obi ọ ndị ụnụ na asọpọtụ ị nweghị ike ịjụ ya kedu ihe bụ igwe gị gịnị ka maazị nnamdị kanụ merụgo iji wee marụcha datin eburu gị imechi ọnụ ajụọ gị isi na o jere ekpere na ọ nọ na mountain ekpe ekpere which mountain kedu mountain ọ bụ so many people that called that guy ihe a bụ ihe ọ kọrọ by that time maazị nnamdị kanụ agabeghị far a na-atọchọ maazị nnamdị kanụ kụkuto ya ihe ka egbuo ya our leader refuse to die. ukwechiri ya ka ịpụta today that same vagabond nwa ọnụ ịpụta na asị na anyị bụ ipob recharge card media warriors chukwu kpọọ ụmụ ọkụ ị na-abụ ọnụ awu cast a spell cast ya nụ na enugu na eyo spell master prophet i command to cast spell iji isi gbubuo ya ngwago okwu next time don't believe me cast ya that your fake spell ka m kastia ya ejizi na-eyi ejizi na-eyi ndị ụjọ ụjọ ejizi na casting spell eyi pipụl ụjọ cast keneda your spell lemisi can you cast it ka anyị fụ mekene ihe ahụ ijiri bụrụ prọfit ka afụ gị isi na ịbụ pro mee dati na ejiri mara gị asị prọfet ka m fụ do it lemisi onye ala iji ijide aha m mebishie aha m awụka awụka spel for ụfọdụ past two years ekastibeghi ya o nwebeghị onye asị kastịrị spel spel bụ jide okwu ga anaghị ada n'ala ọnya ka iji wee jeje na chalenji maazị chike dozie m who are you to challenge him onye oshi bịa buru ego ndị ipob mma mma ma ọgụ nwa tụtarụ damond bịa buru ego ipob ka irie monkey the work baboon the chop ihe ije defend nne nna ya anya bụ because of ego ịkọghericha ihe ị na-akọ na social media tomorrow ọgụrụ ego nye gị ndị na-alụ ọrụ na-alụ gụnwa idu bizi na amazụ ego don't worry oyi emeghị n'anya ichedata na anyị na-atụ ụjọ nobody is above the law of ipob ime ime nke nne na nne ada etinyeghị epele n'isi kwete datụ na ọ na-eme ime sie kọpụ fim i kọnfam mọdat ma na anyị na-agbanye fim wotowoto anyị adịghị egwu egwu ọ bụrụ ihe ụmụazị ka anyị na-eme na ipob ime fil dat na maybe we are jokas ịpụta na facebook under 2 minutes izu kpuone ịpụtazi na-ewetara ndị na-eme vidio more than 2 na soshal more than times ede na soshal media ị na ewetaru ha ọnụ ị na-akpọ ha recharge card media warriors as if that you are feeding any of them o nwere onye media warrior ị na-akwụrụ ụgwọ unu o nwere onye ipob media warriors ị na-enye ego ha many of them nke ekwugolu n'ugwu unu onye ala ịpụta ị na-etogharị ọnụ a na-eze ụnụ ncha kanụ nta kanụ nọ na germany chifo n'ụtụtụ ọchịkọrọ aka na abụ nwanyị na na-ezuzugharị ọ na-agaghịrị na street of germany up and down nwanne nwoke is a freedom fighter nwanne nwoke is leader of indigenous people of biafra for that he, uh, eh, is eh, not going to work on na parade nelson mandela how many of you ma ụmụnne ruo today how many of you ma ụmụnne nelson mandela how many of you ma eh? o nwere anybody ma ụmụnne nelson mandela till tata mụ na ụnụ na-abụnụ mana ndị nke dị bizi na garavant ihe ha ga-afụtaba ego moni moni moni moni ego unu na-ekwu okwu ya unu nwa tụtara ya or ego unu ka ọrụ why can't you go and work all your follow men na-atụ down money men and women ọ ọhanwa na-atụ down money then ịpụtazi na-enye ọda because ya ka iji gba nkịtị ka eburu buru maazị Nnamdị Kanụ lọ pụọ ka ị wee pụtazi enyewe ọda ọkwala gị kanụnta kanụ ọkwala gị ọkwago gị ị chọrọ ịbụ lida ọkwa ana gị gụ na simon na-azọ lida ọzọ ọkwarụrụ akwa that your plans efelugo maazị chike dozie m remain the final ga-eme azi nyanwa ga-ekwu ihe niile ga-emenụ bifo maazị nnamdị ka na-anapụta ịgbagharị agbagharị edobegonu gị ebe ị ga-anọ ha bịakwa na ego ka afọ gị bịa nye ọda you have tekin ọda you have tekin control you are now working underground look at nwamba nsị ị na work underground who sent you ka onye sendịrị gị work underground onye edunyere gị ụgwọ work ndị eze na-agụ you want to overthrow maazị chike dozie m ebe anụnwa na-ezikwa na pụta ọkpụrụ maazị chike dozie m n'ọnụ ebe onye agụrụ onye nlezi ma na-esi na pụta ọkpụrụ maazị chike dozie m n'ọnụ masta profit because of maazị chike dozie m ị chọzighị ije na-asa toilet ị na-asa na germany na street of germany you are no longer washing toilet ihe ịnọdụ na soshal midia bụ ka ị na-amonitọ dos ị na-amonitọ maazị chike dozie m monitọ bụ ya but mara amada na you remain inconsequential na social media you remain inconsequential n'ihe ọbụla gbasara biafra restoration you are nobody because onwe ị naghị ekwu ihe mmadụ ga-anụ ị nweghị ike ịpụta na kwuo okwu for 2 minutes mmadụ anụ ihe ị na-akọ n'ụzọ ji akaja akaja e, e, e, kezi ihe ọ na-ekwu ụsọ udo udo udo udo udo udo udo peace peace peace peace peace ịkpụ peace n'ọnụ but ịbụ a violence idiot ịbụ onye dahazi ịbụ onye okwu na ụka peace peace peace peace peace peace peace peace pis piwa ọnụ dị ịbụ ị na-ekwu okwu peace. udo dịrị ụnụ udo dịrị ụnụ peace peace. peace peace udo udo udo udo udo onye yetere ụnụ ihe ọma den dasị mmadụ iji wee sị dat na oye ga-eyewu chi gị n'aka gị ya ka iji wee sị oye oh, ga-eyotere this man you don't have anything to offer go inside kwụsị disgrace onwe oh, gị onweghị anything ị nwere to offer you are just an empty barrel ijos bụrụ empty bọket na-enwere anything or pasta ijos ude empty ịpụta na soshal midia ị na-ezuzu ị na-akọ ndị ka gị mma ọnụ na nna agbanye ọkụ blue what is your business dear gịnị gbasara ụgwọ gbasara ọkụ blue nna anyị onye abụ mkpa gị onye abụ nsogbu gị kasi anụ spel on me ka m fụ na let your spell work on me nnakpo for one week mapụta ahụ ị na-apụlan ịvụ maybe na spelụ gị egbugo m ee eh, datin igbugo achala ugolukatio n'elu gị kastia spel ya that spel mma awọrọ da spel werie chidadad blind ya your eyes nwanne m na try ya ọkwa ịbụ mr cast spel i am still waiting for you to cast that your spell ka m gbara gị obere film ka ikpete cast ya the spell ka m fụ gị iche na mbụ onye ga-apụta nwaja na elu gị na-espel ị kasti spel na naijirian gọọmenti nọ nọ n'isi isi midia warriors ka ị na-akasti spel onye tiri eti ifele mos ifele ada eme gị you are not you are a shameless man you, you, as in you don't have single shame go and cast spell on impostor buhari go and cast spell on them cast ya spell on hope ụzọ dị mgba welute your powers jee cast ya spell on them ka ihe na-eme okwu gị anaghị ada na go and cast spell on them the people that need that spell jee cast ya ya on them ka anyị wọch ya ka o mee onye ala ịbịa ịgbakwasị ọkpa na na na prọfesi onye ọzọ nyere ịgbakwasị ọkpa eleti maazị mdị kanụ kwuru ịlachapụ ọsọ kwuo ya in another form tomorrow ọ bụrụ na dati mee ịpụtasị na ọgị ọgị gburu bugharị ọgị deport ludele chukwu from from turkey ọgị gburu bugharị abịa folo that case na ịpụta pruvuo otu isi wee wubugharị akpụpụta gị outside na drag ya out na si gị come and prove come and show us the way isi wee wubugharị can you defend it ote ọnụ onye ọnụ empty barrel dịka gị ịpụta ị na-eklem ihe something you know nothing about you killed Buhari where kedu ebe ị nọ wee gwubu Buhari I'm asking you masta profit kedu onye nọ mgbe igburu buhari kedu ndị witnesiri mgbe igburu buhari kedu ndị nọ die onye ukwu asị ka gị ị na-alaghali ile somebody that failed you cannot admit that na ofe felugo every time ekpụrụ pepụl n'ọnụ na-akọgheri na social media ahapụrụ gị ọrụ ị ga-alụ nwunye onwe ihe ịma anya ịma do's and don't na ipob ịma aka nri from aka ekpego na ipob gịnị ka ịma what do you know you go marry to maazị nnamdị kanụ sister that's all i just go marry to her onweghị ihe ọzọ i buruzie ipob n'isi if you know that you will come out and talk that your talk a hold water ịtụgbuo n'onwe gị na asị you lied as far as this this restoration of biafra is concerned you remain consequential you are nobody onweghị anything ị ga-ekwu ka e ị ga-ego ntị ịbụ onye ala ruo echi you are madman till tomorrow fork out maazị nnamdị kanụ ka a chọrọ ibi true ịfụ ya you did not prophesy on that ịfụ ihu that one you were blind anya kpọọ gị anya gị na-abụ ịfụrụ dat na achọrọ chọrọ iburu ọgọgụ nwoke you did not see it imechi ọnụ ọpụta kịta ya sị dat na onweghị okwu gị na-ada n'ala kedu ndị ị na-agwa call a spade a spade mr man if you know that na real prophet pụta eziokwu na ndị prọfet ama na-akpọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ pụta bịa kwuo okwu kedu the reason why nne nna ya anya ji wee pụọ je hold meetings with expelled members of the uh, as an IPOB enemies of this struggle what right have she to go and hold meetings with expelled enemies kọnia mara sị na onye ọbụla emela expel na ipob azinawogo an enemy automatically he or she is an enemy ọ pụọ jewuso kedu akụkọ ọ na-akọ wite enemi gịnị ka ya na ndị enemi na-akọ kedu ihe azin gịnị ka o megidere wee gada those people ha kedu the kind that meeting a na-eme maazị chike dozie m ọma anya did she inform maazị chike dozie m nke egosigo that na that means ihe a niile ee eh, Nelly Akwamofe na-ekwu all these years is true abi mm-hmm. that means this thing Nelly Akwamofe eh, madam nne nna ya anya n'ọnụ since ihe ụlọ na-achọ ịgwazi anyị tata bụ n'eziokwu na ee eh, akpọ ya bịa mee akant of money dogo n'aka daazụ ọgbanara elu chakesiba anya nne nwaanyị na-acha agadi nwaanyị na-achakesi anya ka a bịa yaba agadi nwaanyị agadi nwanyị ike gwugorone ga anọla otu na ya na side of peace onwe nleta na a na-eme eme otu ọ na-aka ọfụgodo ebe a na-eso ọ na-aka m situeshọn dan nke a bụ ọ na-agba kedu ndị ọ na-agbakesiri anya pepụ as in ndị kakwụ n'egwu kọ pepụ that have seen 99 ka ọ pụta na-agbakesiri anya ihe m chọrọ ịgwa unu bụ i am not commanding dos i am not commanding maazị chike dozie but ihe m chọrọ ikwu bụ that he should look into it let him look into it madam nne nna ya anyị anọ na too much na that position ọ dịgo overdue it is high time na-ewepụ ya ma ọ bụ na-enyetụrụ ya suspension ka isi jugodi oyi ọ na-emeri ya spel completely ọ bụrụ na maazị nnamdị kanụ pụta akpọ ya napụta ego o ji ome akaụntụ ego zuo ezu anata ọ bụkwa na ezughị ezu ele ihe niile o nwere n'ụwa ele ya wee replace ya that bikọs ego a na-ekwu okwu ya bụrụ ego ụmụazị amalike ifu na ọdụ pọsịbụl na aga ele nne nna ya anya si lee ya were ego anyị dobe ma ọ bụrụ na o nwee peni furu efu out of all those money so i don't care what you you nke izi na-akọ ịpụta ị na-edifend evu na-edifend alụ ị na-ekwu okwu insubordination nke a bụrụ insubordination ọ bụrụ e, ndị ala everywhere yes onye kwuo ya e, e, e, ebido tretiniwe onye ahụ si sibadadat na onye ekwuwa ọnụ onye a jikwere mee nka nwada achala ugo i am going to screenshot this your post who cares screenshot gịnị na today who cares gịnị eme i screenshot gịnị ahụ gịnị ga-eme ị na-escreenshot how screenshot gịnị ọ ihe azịnị ka ikwue na akwa mgbaghalịba ọ ka mbịabịa delete your post you are too small 50 millions of you epeka eh, you you as in onweghị ihe unu ga-eme jee kpọọ nne nna ya anya jụọ ya sịa gịnị melu ịma na ipob na onye ọbụla emela explore that na azin goma na-emebere explore you have no right ije nọkọ with those people ma fọzikwa that na ị na-eme meeting with them you are holding meeting with them you have that, you, you don't have that right ịpụtazie na de na-ekwu okwu gbagharịba mana ọ bụrụ na onye ọzọ merie daa e, etire e, mkpu ọ bụrụ onye ọzọ merie mgbe ahụzi onye ọbụla ama nọ subordination ka ọ bụ ihe m chọrọ ịgwa ụlọ bụ ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwanyị ma ịbụ enu, ma ịbụ ala you are not above the law you are not if you go against the law you go collect woto woto enye gị ọcha anya onweghị onye a na-atụ ụjọ ọkwa ị na-anụ ya maazị nnamdị kanụ did not see you before eti enye e, e data iwu onweghị onye afụrụ afụghọ gị afụhụ madam finance wee tie iwu ahụ so afụhụ kanụ nta kanụ wee tie dị iwu ihe ọnụ na-ezuzugharị na soshal midia na soshal midia ka o endiri maazị chike edozie m remain the as in the director after maazị nnamdị kanụ ọ bụ maazị chike edozie m ihe ọbụla o kwuru today onye ọbụla o mere apoint today must stand that person must work anybody maazị chike dozie mmele appoint as any any principal officer na ipob that person must stay there until na maazị nnamdị ka na-apụtakwu otherwise for now unu na-eme na nkịtị unu jọsụrụ na-agba izu nkịtị ịgbachi izu jee ebe ịkwụkwụrụ maazị chike anything maazị chike dozie m said go anything dos said goes onwe mgbe o ji wee si ndị mere expod that na anything ha kwuru go na lie if you are if you are out you are out ọ bụrụ na ụ unu echefugo let me remind you people if you once you are out you are out and the maazị nnamdị ka mmadụ na a day like this will later come this time around abụ mgbe a ga-abụ jos nọ apụta ewepụgo ọ bụrụ na ewepụ before a na-ewepụ gị uwu kashu a ga-ejide gị ejide gị uwu deal with you before a na-ewepụ gị ọ bụrụ just apụta ewepụ gị just like that na lie no so unu na-ezuzu ezuzu zuzube ịpụta na soshal midia kpọgelibe pọtụmala amadat na ndị a niile ụnụ kpụ n'ọnụ ụnụ agaghị emenwu ihe ha na-eme ụnụ agaghị emenwu ihe ha na-eme kanụ nta kanụ ejighị ya ihe ị na-eme na soshal midia bụ ịpụta ị na-eme nkọgheri ịkọrọgba gị daa ị nweghị ike azin ịtink it wise ọ naghị abụrụ m ọgụ ka eji na da place hapụla anyị maazị nnamdị kana because onwe ihe eji ga-eme ọ kara ịbụgo maka ka anwụrụ nwụkpuo die hapụla anyị awalida awalida eme banye na anyị enwetago nwere onwe because ịhapụghị outside bụ jos mmadụ ịkwụrụ ọkọ ha tụrụ if you don't know know it onwe ihe eji ga-eme unu niile gbawanụ nịka nịka you are jealous of maazị chike dozim because ịnego anya ọgba small size jee buru afọ ụkpọ ka ị jee tiwe ọzụ ka unu buru eke masta prọfit jee tiwe ọzụ bute eke ka m fụ gị ọkwa isi na tina maazị chike dozie m shu step down jee jee stepuo ya down ka anyị fụ gị esi na ebu prọfet mgbabuo amụma ihe ga-eme echi pụta buo ihe ga-eme echi stọpụ ịkọ ọnụ prọfet na-akọ ọnụ jee buo amụma ka o mee jee kpọtuo maazị chike dozie go and bring him down. den kpọrọ maazị e, e, e, kpọrọ kanụnta kanụ ha nga dị ka anyị fụgo imenwuo ya go and do it ịbụ ọgọ lukati otu isi ezuzu ka ndị ọgọ na-esi eme ọgọ ọgọ ọgọ nsị na ahụrụ ị na-abụ ọgọ onye awa onweghị onye Ihe ahụ maazị chike dozie ihe ahụ dos nothing nothing jelos anụmanụ sọsọ ihe ị na-achọgharị bụ mọni mọni nwa givin nne nna ya anyị ego Ah, nne nna ya nga mgbasi nka nka nka eh, eh, eh, emere fundraising ah, nne nna ya anya sọsọ dawa na ka efuru efu ha other ones any nne nna ya anya does not see that na agaghị eyuzi sọsọ ya ka ịma ijuzighị dati nne nna ya anya ihe ọ na-eme with expelled members onye ala ala nke gị ịma ihe ị na-ayị ịma ụdị ala ị na-ayị ịma ihe ị na-eme pọta ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ihe ọbụla iji tụrụ mmadụ ka a ga-eji atụrụ gị ọ dị ho evil plans unu na plan n'isi maazị chike dozie m ọ ga-adakwasị unu 100 folds so today I'm, as in, i am sounding this as a warning master profit onye ọbụla m onye bụ should go and warn you echetabeghị m go ụbọchị mma echeta ego m etiwa oyibo n'isi gị the day that i will remember you stay keep my name out of your mouth ị na-epikwute na-ekiri m ifunugo m na your broadcast have you ever seen me there ijekata imekata na vidio wee fụ nwaada achana ugo die i don watch idiots a na-ekiri onye ala mụ na onye ala enwere akụkọ onwe ihe gbasara gbasara mmadụ ma i wonder why you are monitoring me why are you monitoring me master profit kedu ihe iji amonitọ m eji m ihe eyiri m your wife ka m oyiri nne gị eyiri nwanne gị I am sounding this as a warning. I am sending this warning to you. Master prophet or whatever they call you, stay away from me and stop monitoring me. Hapụ m aka, I am not the reason why you failed in Germany. Abụrọ m the reason why irubeghị unu be nna gị. Abụrọ m nsogbu gị. Ọ bụrụ m mee gị ihe na-eme gị. I am warning you for the last time. I am warning you for the last time. ekwekwana ka ncheta ihe echefuru echefu bikos ife mbugharịa ị ga-ebe ka eru e, onwebeghị ihe e m kwuru na-agbagharị ekwubeghị m enete na-epụtasị na mbụ queen of nde nde nde ndị rechargecal media warriors onwebeghị ihe m kwuru bikos mmepe ọnụ that is bego ga-agba aghara gharaghara ya isi everywhere na-agba your house ga-agba gharaghara mmepe ọnụ bi nwambo jikwa nwayọ jee nọrụrụ ribe ego enyelugo jekwa na-eri ego enyelu gị maka mmepe ọnụ don't think that na onwere ihe mma if i open this my mouth ị gaghị adazite nkobo again ma n'elu ma n'ala don't push me keep my name out of your mouth nna m ọkụ blue ọgbasa ahụ gị nna m ọkụ yelo ọgbasa alụghị gị ana m amụ ọkụ black it is none of your business ọ bụrụ ebe dị biafra we are fighting for i don't blame you a na-enye daz enyeghị ego enuwe let me not talk hapụ m aka hapụ m aka hapụ m aka hapụ dos aka maazị nnamdị ka na-ese ndigo this warning to you and the kanu nta kanu ọ gwago unu ọ gwa unu ma ebe ị na-alụ eji maka anaghị agwa unu eziokwu ochie n'ụlọ last warning ala anyị na anyị na soshal midia maazị nnamdị ka na-awụ ọnụgo unu ncha hapụnụ dos aka ka ha rụọ ọlụ ha onweghị mgbe o ji mee kanu nta kanu lida maazị nnamdị kanu did not appoint kanu nta kanu ka ọ na-awụ ọkọ underground ife atọ dat na o nwere underground ọ na-awụ ọkụfọ all this nonsense master profit pụtara na social media bịa na-elewasị ọnụ dey are all lies onwe nke bụ eziokwu the truth of the whole matter bụ that na maazị nnamdị kanu awụ two criminals that they stay away from ipob leadership ha isi akwara ihe ha mụtara bụ ịfọm kabal na ipob na-agwa asịrị keep my name out of your mouth ị gaghị asịkwa na m agwara gị agwa ọ bụ data na eji aha ugo wee merụ gị ala jee gwa ha ha meghasị ala emerụ gị maka ala mma agwọ ya very soon share the video ihe m agwa unu bụ onwe onye be above di law onye mejọ agwa ya dat na o nne nna ya anyị ebe ọ bụ dat na ọ na-efil too big ịkọprate with maazị chike dozie m ọ na-efil dat na she is all and all because o ji ego ụmụ mmadụ nne nna ya let me remind you that na ego iji abụrọkwa ego gị ego iji bụ ego nation biafra nation ego ndị ipob ụmụ biafrans tụtarịa ndị ị na-akọ ọnụ today these ihe ị na-akpọ recharge card media warriors ị na-asọpọtụ enyi gị nwoke they are the ones that contributed that money ọ bụrụ na ị mara ya tata maria today ị chọbeghị ịpụta gwa ụmụ ụwa ihe go na kanụ nta kanụ na-eje you don't want to come out and confess it ego ahụ iji ebuga today ọkwa ego ụmụ mmadụ mmiri abakwana ya anya mmiri abakwana damon anya ka uche ya unu na-elewasị ile unu na-elewasị na-agba asịrị unu na-agba mmiri abakwa na ego ndị ipob anya that money does not belong to you ọ bụrụ gị nwe dị money atụkọtara ya sị gụ gụ na-enede ya anya onwe mgbe eji sị gụ agwa gị akaụntụ bụkwa isi akwara you have no right because ịmaghị ebe ego ahụ si wee pụta ịmaghị dị in and out of that ndị tụkọtara that money ịmaghị ka ha si wee na-eme na-akpata dia money that na anakọla ego tinye na akaụntụ ịdụ in charge of does not give you the right ịpụta na-eclaim that you are above everybody onwekwa onye bụ you are just anapụgo data ọchịchị you are ju uche okafọ mefọ ha fa uche okafọ mefọ dj rezo everybody was respecting him because of that na maazị Nnamdị Kanụ kpọchapụtara from village mee utubu ugo mee ya deputy director IPOB ọ gwụchakwa people na respect ye mgbe ọ kwuru onwe na na was when he fight eh, maazị Nnamdị Kanụ that was when eji narị that crown today Uche is a nobody tata nsị nkịta nyụrụ ọka Uche Okafor mmanụ so efilukwana that na maybe ịbụ ịda above everybody you are above the law you are not above the law na ya na azị na eme ya n'ọnụ nne nna ya anya gasị na gịnị ka a na-akpọ gị you are not above the law of ipob kanụ nta kanụ you are not above the law master profit bụ onye ala ọ bụghị ha na ipob member so onweghị ihe ọma gbasara ụlọ ndị ipob ọjọọ si mmadụ mmadụ na-ekwu beshit na germany onweghị ihe mụ na-ejiri akụkọ bọta echigo nya warning so onweghị onye ọbụla da above the law ị na-aparedikwa onwe gị na iji ego ụmụ mmadụ ego ahụ abụrọkwa ofu onye enwe ihe abụkwa ego ọha ego nations ka uche go di ya bikos o nwere ike ichefugo idugo karị the ihe abụkwa ego ọha ọ bụrụkwa your money that money ka ahapụkwa ịkọ akụkọ n'isi ego ahụ ọkwa ị na-anụ ya ọ bụrụ na ị nụrọ nke maazị chike dozie nwa ada ugo na-agwa gị today ego abụkwa ego ọha ka ọ hapụ ibe echi na ịchọ ihe ị ga-akọ ọ bụ God that tinye gị no more interested na IPOB fine and good but give us our money before ị e na-apụ nye anyị ego anyị ọ bụ that na ike agwụgo gị give us our money before going to anywhere you cannot as in you cannot go away with our money o mm, IPOB agwụgo gị ike fine and good but drop ọla anyị ego anyị meela anyị account from A to Z from one naira of that money to the last kobo mee the account bifitido o nwere ike na-abụ dat na idugo carried way dat na iduzi above dat na enyere ego ndị ipob filo dat na ebu and all ị ga-eme account of that money minus that a ga-ele gị lee nwere wee kwụọ that money so that is it. so my people <laughs> ee eh, onye na-amarọ mmadụ na-akpọ ya onye ahụ anyway so ihe m chọrọ ịgwa ụlọ bụ ee eh, ime mma eto gị na ipob ime njọ a ga-agwa gị pọmpam play ada anyị ada ezo ọnụ ya ka anyị ji wee dụ whiter than white ihe ọbụla tụpụere na white onwe emi stain ọbụla dị na white a na-afịa ọnya ka anyị ji wee dị white than white another same thing ka anyị ji wee necha anya sịdas na anyị na ndị naijiria agaghị emenwu so ọ bụrụ na ime mma na ipob etoo gị imee njọ agwagodat na imelụ njọ that is it but ọ bụrụ na agwagodat na imelụ njọ ị na-edowe arodat na iwu abụọ ofu mmadụ ịgwagodat na imelụ njọ ihe ọ ọbụla anyị gwara iwelie so that is it my people um augustine whether i am nobody or i am somebody na you sabi but ihe m chọrọ ịgwa gị ụmụ niile nne m nwụrụ onwe ha nke dịka achara ugo have it at the back of your mind ihe niile i represented in this life onweghị any of them as nga dị ka m so brie n'obi achọghịzi m ị na-akọ ndị kọmentas ọnụ i don't want to be insulting anybody again so um, on this note biko <laughs> messages are flying on my WhatsApp. no, I want to be vulgar, but then the child man say, okay, let me wait. See, look, eh, Master profit eh, open for ihe m ga-ekwu n'isi gị that your page a ga-emechi but let me just leave it but agwagwo gị ihe m ga-agwa gị iri adụdụ onwe gị on this note my people <laughs> who mara sị na ahụ adịrọ m i'm just uh, managing myself you know typhoid na-enye m nsogbu so and, um, that is why i am not shouting aka m uh, na amanage onwe m amanage you understand so um, let me just uh, hold it here ka, ka m jidegodi ya ebe a na um, ka m hapụ ịgafe ịghọtago Eh, onye afọ tata ka afọ echi ime mma gị na mma gị ga-anọrọ ime njọ gị na njọ gị ga-anọrọ ihe ọbụla imetara in this struggle ị ga-eji isi gị ebue gona those a ga-asị imete njọ ọdọrọ ụmụ gị nke a bụ ihe ọbụla imete na dis struggle anụnwa dis biafra anyị na-achọ irestọ njọ ọbụla imete ga-adị gị n'isi onwe ihe gbasara innocent ụmụ gị ị na-afịa na so that is it my people. ee eh, ọ bụrụ na ishi abụ dis video shia ya mụnwa ka a na-akpọ eh, nwaada achalugo eh, achalugo na-enwere adịgboroja achalugo when will you be in man's house you are in your menopause okay for your information i'm already in man's house ịghọtago so ngwa jee nwụọ acid ka nwụọ anọ m na menopause mụ tọrọ nne gị <laughs> i am older than your mother onye nzuzu <laughs> ihe ọzọ n'ụlọ unu kwuo aga m ekwu aga m na-ekwu ihe m na-ekwu o ihe ị ga-akpọtụta egwu newton ịma agba saga ịma mgbanwụrụ saga na mgbalụ saga na-eyifuo <laughs> ihe ọzọ ugwu kwuo o nweghị ihe ị ga-ekwu na aga emetụ n'ahụ bikọz ihe dị n'ụlọ na-akọ bụ shit <laughs> adanne gị afọ ole ka ọ dọ nụọ na di ha odu ka adanne gị nọ n'ihi na anyị na-asị achọrọ ugo dedi so my people bikonu on this note eh, nwa ka a na-akpọ ada achara ugo na-enwere adịgboroja chacha ada maazị nnamdị ka na-eghetago eh, biko ọ bụrụ na ishabe this video eh, please share the video and uh, we must continue otu a ka ọ ga na-adụ but have it at the back of your mind that nobody is above the laws of IPOB ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị ihe ọsọ ọgụgụ na-erepresent na ipob you are not above the law in ania uche okafor mefo e, was a forming deputy director that time na-edowara that na onwere onye ga-agwanwe ya okwu at a time mgbe oge ruru mgbe o ruru n'omume omume vam vam vam so ọ bụrụ that na ipob media warriors ga-adọnwa uche okafor mefo vam vam vam you are nobody aga onweghị onye ịbụ na agaghị adọ gị vam vam vam so bụrụ nke a n'uche ọ ga-abịa ịchọ ka izuzuo ichete ipob media warriors imadas na anya adas ndo so that is it my people share am this video so share the video oh share the video uh, i'm going to uh, we'll continue uh, some other time but for now i have to sign out i have to sign out you gotta go so um ka emesịanụ share di vidio share di vidio isi emebego ka ọ na-awa m ahụ adịchabeghị m but if i recover fully we continue with our normal programs which uh, that na ga pin number and i call and so many people na akpọ already but i don't want to take calls because i am not strong i am not <laughs> adoro m strong share the video share the video ekpere m n'isi each and every one of you for those of you that send uh, data to me ụnụ ncha ga-adị ka echi maka n'ihi na echi ada agwụ agwụ ihe akụ akụ ka m na-ekwubi n'isi ụnụ ncha ndị nke na-asị nwada achala ugo media rechargeca media warriors fine and good yes ọ mmadụ na-eme people e, ejighị m isi were na-ese azin wee na-ebrodcast ihe a na am using data yes ana m eyu ana m ego data wee na-asọbskraịbụ wee na-eme ihe m na-eme so ọ bụrụ na ị mara ị mara ya na ọ bụrụ na biafra tinye m data is not a bụ ọ bụghị ihe ọjọọ it is not a crime ọ bụghị alụ a na-eme ya eme ị na ya a na-eme ya eme datin ịbụ a hungry man na germany ọ bụrụ ya ga-eme datin others ga-abụ hungry people na na na na na germany maọbụ n'obodo oyibo ndị ọzọ ha nọ ọ bụrụ datin na people na-ese ndị don't be jealous na ada enye bụ shishi don be jealous of ndị nke a na-enye shishi ị na ya so onweghị ihe ị ga-ekwu today ka ị discourage e from giving me data you too small ipe mpe ụnụ nche epeka nyụọ nsị n'ọnụ we must continue onweghị unu ga-ekwu na ka anyị mee our leader abandon ka eme this struggle abandon na lie nyụọ nsị niile ị ga-anyụ we must continue iche na okwu a na na-ekwu na-egburigbo ọnụ onweghị ihe unu ga-ekwu today ga-eme ka anyị hapụ ịkontinue ya asị na mbụ onye agụrụ fine and good but inezie m anyị mama ma ọ bụ onye agụrụ kwana ma bụrụ onye agụrụ ị na-anị ya so anyị ga na-eti unu epele n'isi unu ga-ekwete i want to appreciate you guys that sent me data unu ncha ga-adị ka echi maka n'ihi na echi ada agwụ agwụ eke ga-eketela unu ihe ọma n'ofu n'ofu oye ga-eyetela unu ihe ọma n'ofu n'ofu afọ ga-afọtara unu ihe ọma n'ofu n'ofu nkwọ ga-akwọtara unu ihe akụ akụ ihe nwe nwe ụbọchị na-anọ ahịa na-anọ otu ankwụri ka ọ ga-esi wee mezu onye ọbụla fụrụ unu na-ebe anya mmiri agaghị akwa ya n'anya onye ọbụla kpụrụ ụnụ n'ọnụ na-echere unu echiche ọjọọ onye aha ga-echegide ọ gaghị amazi onwe onye ọbụla ga-anakpụ ụla ibe ya na-alahụ ụla okunite na plan ịvụ against you pepl ịvụ ahụ ga ekwudo that person maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị onye ọsọkwara ya bụrụ maọbụ nke na ekwu beshit na germany echiche ọjọọ niile ọ na-eche n'isi ụmụ biafrans bikos of na agwali eziokwu echiche ọjọọ niile ahụ ga-ekpukwasị ya ka ọfụ ka ọ na-adị yes echiche ọjọọ ya niile ahụ ọ ga-ekpudi otu ahụ si wee kwue n'ụbọchị taata abụọ oye ka ọ ga-esi wee dị n'afa chukwu okike abịa ise ise ise ee den ịgbawazie ya iwere isi buru iwe mmadụ na na ekpere anyị na-adịghị mmecha na anyị na-egwu egwu ụmụazị so my people on this note ka ntido maka na enwero m time for ndị ala ka emesịa m